Oke okay guys, tetap di channel gue Krisu kita channel GSL guys. Gue akan react lagi ini ke EXO lagi guys. Ini seru nih guys. EXO featuring uh, eh, NCT. Uh, eh, EXO-nya tuh ada Baekhyun, ini bawain lagu Village. Kalau dari NCT-nya ada Mark guys. Ini di SM Town Live in Tokyo 2019. Oke, okay, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplak. Ceplok. Oke okay guys, kita langsung aja guys. Baekhyun ini udah lama banget gue ngeri lagu-lagu EXO guys ya. Tapi yang pasti gue udah pernah riak nih Baekhyun di Unvillage, apa Unvillage ini guys. Langsung aja guys, ceplok. Buset langsung surupan semua kan. Gokil emang pesonanya nih mereka ini. Chopnya itu gue suka deh desainnya. Wuh. R&B-nya sabi guys. Sama Mark NCT 127 ya. Backhyun. Nice. Putih-putih keren juga guys. Rambutnya apa? Pink gitu. Dan Baekhyun itu uh, eh, R&B emang jadi sih guys ya. Maksudnya pengalaman dia tuh dia kategori dibilang senior sekarang guys ya emang patut jadi panutan sih guys bukan lagu-lagu begini guys oh transisi kan guys sabi ya cakep banget dah asik Nana. Oh, nice. Vokalnya juga dikasih chorus di sini ya. Uh, penuh banget. Ah, sih ya. Gokil sih. Tapi serius guys, kalau gue di apa kalau misalkan main vokalnya EXO kayak Chen, terus apa sih eh, uh, Dio sama si Baekhyun itu emang kualitasnya nggak main-main guys. Gila sih emang mereka nih. Sakti sih. Oh. Feel-feelnya manis ya. Ini pertama kali gue ngeriak EXO nih guys, ini gue pikir dia detektif Conan guys, mukanya anime banget. Mana marknya nih? Oh, asik. Dan gayanya juga modis banget dia guys ya. Oh. <laughs> Asik. Dancer masuk. Konsepnya matang ya sequence-sequence untuk di jalan kemana-mananya gitu guys Woo, nice Woo, harmoni manis di situ ya Terus dynamic vokalnya bagus banget guys Transisi teknik vokalnya gila di balik muka seksi begini guys ya ternyata kelakuannya minus guys ya gue nggak pernah nyangka sih guys gue <laughs> makin gue kenal EXO <laughs> paling berantakan soalnya ini si Bekin masalahnya asik oh dance juga sabi sih dia emang ya wow beat enak banget ya Oh, nice fibernya juga pas asik hey oke okay, Baekhyun Anjir, keren Oh, anjing gila spike banget parah. Sorry guys, ini intro apa masuknya keren banget guys. Gila udah cepet, untung mental guys. Nih guys, cepet loh itu guys. Nih, smooth sih orang stage-nya juga sabi anjing tose keren nih tetap aja asik <laughs> gokil ini berarti udah super M ya setelah super M guys ya 2019 apa sebelum ya ah, <laughs> asik gameplay keren ya. Wow gila Mark juga rapnya gokil ya Oh, nice. Nice. Gila senior junior begini. Ambil rendahnya ya, Mark ya. Anjir, swag banget Mark ini. Oh, dibikin duet juga Sabine berdua nih. Asik. Tingginya sama ya? Ah, <laughs> si keren keren. Gila featuring featuring terbaik juga guys. Maksudnya si Mark juga bisa ngimbangin guys ya secara rap emang dia sampai sekarang juga konsisten banget rap emang sabi gue gue selalu suka guys dengan tone karakter dia nyanyi Baekhyun juga di sini gila maksudnya dia bawain emosi lagu yang cenderung bisa dibilang flat guys ya beatnya itu itu aja guys tapi dia bisa bikin nih lagu jadi nuansa lebih dynamic guys gokil guys oke sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk subscribe Chris channel bye